اه عليك يا عادل وعلى جمالك بس لو تديني ريق حلو مش عارفه هيجنني مساء الخير يا معلم شادي اهلا يا باشمهندسه إيه، عامل ايه ازيك يا باشمهندسه الحمد لله تمام ايه رايك في الشغل تمام بس يا الشقه لسه ما خلصتش ليه والله احنا شغالين على اخرنا شغالين على اخركم ايه انتوا قاعدين اهو هنعمل ايه ما احنا عندنا شغل كتير ولا يا عادل هات الشيشه يالا هو عادل ده منين ليه في حاجه ولا ايه لا بسال اصل بشوفه معاك على طول في اي شغل بيجيبه ليك يعني الصعيد من الصعيد مم. هو بيروح امتى بقى على حسب والله تعبني اتفضل يا معلم ده غلبان خالص كل ده مش بنادى عليك يا ابني مؤاخذه يا معلم ازيك يا عادل شغل لك الحجر يا معلمي عادل ازيك عامل ايه انت عامله ايه الحمد لله تمام حلوه كده انا لسه قايله للمعلم اهوت ان انا هاخدك معايا عشان عندي البانيو عامل شويه عايزك تعملها لي بشويه اسمنت بس التهانم ما يصحش ما بدخلش بيوت حريم انت عارف يا معلم شادي بيوت حريم هو انا برضو يعني حريم في ايه امال انت مش حريم ولا ايه حريمه واحده يا معلم شادي انا ده مسخره روح روح روح ابشر شغل يا معلم شادي روح هتظبطك روح ماشي يا معلم شادي هلم شويه الطوب خلص دول خلص هيخلص ويجي معاك يعني. اجي معاها فين يا معلم شادي ما بروحش بيوتي يا معلم شادي معلش معلش يا حبيبي عشان خاطرك يا معلم شادي معلش يا حبيبي هو عنده النوشه ولا ايه؟ ما اعرفش هو دماغه كده انت عارفه بقى دماغه تعبانه خالص المهم المهم هتخلص لي الشقه دي امتى؟ عشان صاحبها كل شويه يرن عليا اسبوع ان شاء الله اسبوع ان شاء الله اسبوع يا معلم شادي ان شاء الله تمام بس اهم حاجه تبعت لي عادل والنبي ما تنسى يعني الاثنين عشان عندي البانيو بايظ خالص عشان شايفه هراضيه ده انا هراضيه ده انا عنيف خلاص ماشي انت عارفني يعني ما إيه، استنيه تحت في العربيه وهو يجي وراك طيب ماشي ما تخلوش يتاخر ماشي يا عادل اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم ادخل بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله شقتك جديدة يا مهندسه اه بس لسه هعمل فيها شويه توضيبات عشان لسه جايه فيها ماشي يا باشمهندس تعالى اتفضل اتفضل فين بقى يا باشمهندسه مش هينفع مش هينفع ليه يا ابني تعالى اقعد بس على بعد, بعد ما اقعد يا باشمهندسه اقعد هغير واجيلك اقعد بس مش لازم تغير يا باشمهندسه عشان خاطري تشرب ايه قولي لي بس انت عاوزه ايه اعمله وابقى على السريع وامشي عشان اشوف شغلي قول لي بس تشرب ايه مش عاوز اشرب يا عم انت يوميتك كام يوميتي 200 جنيه يوميتك النهارده عليا وعليهم 200 جنيه مني ليك اقعد بقى وايه المقابل يا باشمهندسه ايه المقابل يعني مش يا ابني انت يوميتك كام باخد 200 جنيه طيب 200 جنيه بتاعت يوميتك على 200 جنيه مني ليك بس اهدى بقى واقعد هتشرب ايه طيب ليه 400 جنيه ايه المقابل يا ست هانم مقابل ايه يا ابني وانت بنت بنوت مالك في ايه مش بنت بنوت بقول لك المقابل ايه يعني ما انا عايز افهم هعمل لك ايه مفيش حاجة هتصلح لي اللي أنا بقول لك عليه ولا أنت عندك أي حاجة تانية ممكن تعملها؟ ما عنديش يا ست هانم، أنا راجل على باب الله، عاوز أطلع أكمل أكل عيش وأشوف شغل علشان حضرتك حضرتك تاخدي الشقة بعد أسبوع زي ما اتفقنا. طب اقعد بس ومالكش دعوة. أنا قعدت. في بيت قمرك مدب بس عاجبني ايه يا عادل استغفر الله العظيم يا ست هانم في ايه يا ابني يا ست هانم اللي انت لبستيه ده ما لازموش حاجه يعني اللي انت لازم تغيري ما تقولي لي انت عاوزه تعملي ايه واعمله لك واخلص واطلع شغلي انا عايزه افهم بس انت مالك في ايه اهدى على نفسك كده شويه قلت لك يوميه شغلك عليا خلاص بقى المعلم شادي يا ست هانم ما يعرفش حاجه بالكلام ده انا هكلمه ماشي طب قولي لي بقى عايزه تعملي ايه تشرب ايه بس الاول قلت لك ما بشربش حاجه هتشرب يا ست هانم قولي لي عاوزه تعملي ايه علشان خاطر انا خلقي ضيق اصب لك كاس كاس ايه كاس كاس ايه لا سمح الله انت ما بتشربش انا يا ست هانم ماليش غير في اكل عيشي وان انا بس ما اغضبش ربنا ده اهم شيء عندي اديني بس خمس دقايق وهجيلك الست دي مجنونة ولا ايه؟ أعوذ بالله شكلها همشي دلوقتي ايه غبت عليك؟ اللي في ايدك ده يا ست هاني خد اشرب قلت لك ما بشربش حاجة يف ايه الريحة الناتنة دي؟ <laughs> ده بس عشان ما تعرفوش اشرب هيعجبك وبعد ما اشرب يعني انت عاوزة مني ايه؟ اوعى المحروق ده عاوزة مني ايه انت؟ مش عاوزه منك حاجه امال في ايه مفيش عاوزه ننبسط مع بعض شوية. ننبسط ايه بعيد عني بقول لك لو في مصلحه في البيت عندك هعملها لك مفيش سيبيني اعاود لشغلي طيب تعالى هوريك عايزه اعمل ايه في الحمام ما بخشش حمام يا ست هانم وهمشي واتكل على الله وحل عني علشان خاطر ما اذيكيش تاذيني اه اذيكي تمشي طول ما انت عايزاني اعمل حاجه تغضب ربنا انا اذيكي واقول لك اقف عندك انت حيوان انت انت مش عارف انت بتكلم مين بقول لك ايه انت بتقول انا لا انت طيب. ما تعرفيش يعني ايه واحده تشتم صعيدي انا هلبسك تهمه دلوقتي حالا بقى واقول ان انت سرقت شقتي وكنت بتتهجم عليا بتهجم عليك ايه اه بتتهجم عليا انت شكلك آه، يا يا انا بتهجم عليك ايه لازم تموتي عشان بعد كده ما تهدديش صعيدي احسن تستاهلي واحدة زيك الشيطان راكبها من ساسها لراسها حلال فيها الموت انت اللي خلتيني اعمل كده ايه يالا مالك يالا يا معلم شادي قلت لك بلاش اروح لقمة عيش ليك يا اهبل لقمة عيش يا عم شادي ايه اللي حصل؟ قتلتها يا نهار ازرق قتلت مين؟ انت ما تعرفش طلبت مني ايه؟ طلبت منك ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب واعوذ بالله ان انا اغضب ربنا وديتنا وديت نفسك في ده الله يخرب بيتك ما في 60000 داهيه ده انت عيل غبي اهم حاجه يا معلم اهم حاجه ان انا ما اغضبش ربنا